golek sing seneng kuwi akeh nanging golek sing gemateni kuwi angel aja mung seneng bondo lan rupa besok tetep dadi tuwa seneng carane tresno kuwi bakal dirasakne bandino